Hello and welcome everyone. My name is Abraham from AKTU. Zare parts of speech, Yemilon and Yekwankwakfil, Safadrgelamait Mokralen, Bedem Kurasatachu Takatato, okay? Parts of speech. Parts of speech. Okay? ምን ማለት ነው? Part ማለት ክፍል ማለት ነው። Speech ማለት ንግግር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በቀጥታ ወደ አማርኛ ሲለወጥ የንግግር ክፍሎች ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። Okay የንግግር የንግግር ክፍሎች ክፍሎች ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። እንግዲህ የንግግር ክፍሎች ቋንቋ በጣም በርካታ የሆኑ ክፍሎች አሉት። ምን ይለናል? there are eight parts of speech okay there are there are eight okay eight parts of speech eight parts of speech parts of speech. ኦኬ ቋንቋ ስምንት ንግግር ክፍሎች አሉ ነው የሚለው። ቋንቋ ውስጥ ስምንት የንግግር ክፍሎች አሉ። ስምንት ስምንት የንግግር የንግግር ክፍሎች አሉ ነው የሚለው። ክፍሎች አሉ። ግልጽ ለማድረግ ያህል አንድ ሰው እንግሊዝኛ ቋንቋ የሚናገር ሰው እንግሊዝኛ ቋንቋ ሲናገር የሚናገራቸው ንግግሩ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ቃላት ከተለያዩ ምድብ የሚመደቡ ናቸው። Okay እነዛ ምድቦች ናቸው ስምንት የተለያዩ የንግግር ክፍሎች አሉ የሚባለው። ለምሳሌ አረፍተ ነገር ውስጥ አንድ አረፍተ ነገር ውስጥ subject የሚባል አለ፣ ያ ማለት ባለቤት የሚባል አለ። እንዲሁም ደግሞ predicate የሚባል አለ። ከ subject ኡ ውጪ ያሉ ነገሮችን የሚይዘው የአረፍተ ነገሩ ክፍል predicate ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዛ ሁሉ አንድ ሰው ንግግሩን ሲናገር ሁለት ሶስት ከዛ በላይ የሆኑ አረፍተ ነገሮችን ይጠቀማል። ስለዚህ እዛ የሚጠቀማቸው አረፍተ ነገሮች ውስጥ ያሉ የንግግር ክፍሎች እነማን ናቸው የሚሉትን በደንብ አድርገን ቀለል ባለ መልኩ ለማየትና ለማብራራት እንሞክራለን ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው የመጀመሪያው ምንድን ነው የሚባለው? noun ይባላል። የመጀመሪያው part of speech ወይም ደግሞ የንግግር ክፍል ምን በመባል ይጠራል? noun noun ይባላል። noun ማለት ምን ማለት ነው? በአማርኛ ስም ማለት ነው። ስም okay፣ ስም ማለት ነው። ስለዚህ noun ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው የሚለውን ደግሞ ዘርዘር አድርገን እንመልከት። noun a noun is a type of word ዛት ሪፕሬዘንትስ ኤ ፐርሰን አይዲያ ቲንግ ኦር ፕሌስ ኦኬ ኤ ናውን ኢዝ ኤ ናውን A noun is a type of word, a type, a type of word that represent that represent that represents a person a person idea okay idea thing okay or place አሁን dictionary አገላብጣችሁ ልክ dictionary ከፍታችሁ አንድ ቃል ስትመለከቱ ከቃሉ ጎን N ወይ ደግሞ V ምናምን የሚሉ አሉ። ልክ እነሱ ማለት ናቸው። ስም ወይም ደግሞ noun የሚባለው የ word አይነት ሆኖ የቃል አይነት ሆኖ ምንን የሚወክል ነው ወይ ስምን የሚወክል ነው person ይላል ሰውን የሚወክል ነው እንዲሁም ደግሞ ሀሳቦችን የሚወክል ነገሮችን የሚወክል እንዲሁም ደግሞ ቦታዎችን የሚወክል ነው ይላል ስለዚህ ሰውን a noun ስም ነው is type of word ወይም ደግሞ የ word ወይም ደግሞ የቃል አይነት ነው ምንን ይወክላል ይላል person ን፣ idea ን፣ thing or place። okay person ማለት ሰው ወንድ ሊሆን ይችላል ሴት ልትሆን ትችላለች idea ሀሳብ okay የማይጨበጥ የማይዳሰስ ነገር ነገር ግን እሱ ስም ነው። እንዲሁም ደግሞ thing እንዲሁም ደግሞ place ቦታ። okay ለምሳሌ አፍሪካ ሊሆን ይችላል፣ ኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል፣ አሜሪካ ሊሆን ይችላል። እነሱን የሚወክል የንግግር ክፍል ስም ይባላል። ስለዚህ በአማርኛ ስናስቀምጠው ሰውን ሰውን ነጠላ ሰረዝ ሀሳብን ሀሳብን ነጠላ ሰረዝ ነገርን ነገርን እንዲሁም ቦታን የሚወክል ቃል ስም ይባላል። ሀሰውን ሀሳብ፣ ነገርን እንዲሁም እንዲሁም ቦታን okay ቦታን የሚወክል ቃል የሚወክል ቃል ምን ይባላል? ስም ይባላል። okay የሚወክል ቃል ስም ተብሎ ይጠራል። ስም ይባላል። በወደፊት በምንመለከታቸው ይባላል። በወደፊት በምንመለከታቸው የተለያዩ ክላሶች ስም ብዙ አይነት ስሞች ስላሉ እነሱን ሰፋ አድርገን ለመመልከት እንችላለን። so a noun is a type of word that represents ኤ ፐርሰን አይዲያ ቲንግ ኦር ፕሌስ ኦኬ represents. እዚች ጋር S አለች። ዛት ሪፕሬዘንትስ ኤ ፐርሰን አይዲያ ቲንግ ኦር ፕሌስ ሶ ዊ ኮል ዛት ኢዝ ናውን ሰውን ሀሳብን ነገርን እንዲሁም ቦታን የሚወክል ቃል ምን ተብሎ ይጠራል ስም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው እስቲ ምሳሌ እንመልከት example example okay example bed ብንወስድ bed ይሄ ምንድን ነው ስም ነው okay እሺ ሌላስ stone okay stone ብንወስድ ይሄ ምንድን ነው? ስም ነው። ሌላስ man የሚል ብንወስድ ይሄ ምንድን ነው? ስም ነው። ሌላ water okay or water ይላሉ። water ይህን ብንወስድ ይሄ ምንድን ነው? ስም ነው። singer okay singer ይህንን ብንወስድ ስም ነው። teacher okay teacher ይህንን ብንወስድ ስም ነው። beauty okay ይህንን ብንወስድ ምንድን ነው ስሞች ናቸው እነዚህ። እሺ bed የሚለው bed የሚለው ምንድን ነው? አልጋ ነው። ስለዚህ ምን አይነት ነው አልጋ? ከነዚህ person ነው፣ idea ነው፣ thing ነው፣ place ነው የሚለውን represent ለማድረግ ወይም ደግሞ የሚለውን ለመወከል የትኛውን ነው የሚወክለው? bed person ነው እንዴ? አይደለም፣ የሰው ስም አይደለም። ስለዚህ person አይደለም። X ታደረጋላችሁ idea idea ነው እንዴ? አይደለም። bed ምንድን ነው? idea usually የማይነካ የማይጨበጥ የማይዳሰስ ነገር ነገር ግን feel የምናደርገው ነገር ያ idea ተብሎ ይጠራል። ሌላም definition አለው ወደፊት በደንብ በዝርዝር የምንመለከተዋለን። ለአሁኑ ግን የማይነካ የማይዳሰስ ነገር ብላችሁ አስቡ። bed የቦታ ስም ነው እንዴ? አይደለም። ስለዚህ ምንድን ነው? thing ነው። okay it is a thing። Okay how about stone? Stone ምንድን ነው? ድንጋይ Okay? ድንጋይ የሚባለው ማለት ነው Okay ስለዚህ stone stone is not a person stone is not an idea stone is not a place so stone is a thing okay? እንደዚህ እያላችሁ ሌሎቹንም መለያየት ትችላላችሁ ከየትኛው የስም category ውስጥ ነው የሚገባው የሚለውም ማለት ነው Man ምንድን ነው this is ሰው የሚባለው ማለት ነው ሰው ወንድ ሰውን represent የሚያደርግ ነው። Water or water ውሃ። okay። Singer ዘፋኝ፣ አንዳንዴ ደግሞ ዘማሪም ይላሉ። ዘፋኝ። okay። Teacher መምህር ወይም አስተማሪ መምህር ወይም አስተማሪ። beauty okay። ውበት ውበት ተብሎ የሚወሰደው ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ ሰፋ አድርገን ለማየት እየሞከርን ያለነው የመነጋገሪያችን ወይም ደግሞ የጥናታችን ርዕስ parts of speech ወይም ደግሞ የንግግር ክፍሎች ይባላል። ሰው እዚህ ምድር ውስጥ መኖር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ንግግሮችን ተጠቅሟል። ስለዚህ እነዛ ንግግሮች ደግሞ ምን አሉት? ክፍሎች አሏቸው። የተለያዩ ክፍሎች አሏቸው። እነዛ ንግግሮች ክፍሎች አሏቸው። There are eight parts of speech ይሏቸዋል። ስለዚህ አንድ ሰው ንግግር ውስጥ ስምንት speech ኦች ልታገኙ ትችላላችሁ። Okay ስምንት አይነት uh, አንድ ሰው ንግግር ውስጥ ስምንት አይነት ክፍሎች ልታገኙ ትችላላችሁ፣ የንግግር ክፍሎች። Okay አንደኛው noun ይሉታል ስም። ሁለተኛው ደግሞ ኤና አንደኛው ስም ነው። ሁለተኛውን እንመለከታለን። ይህንን ለመከለስ ያህል uh, እያየ ነው ስለሆነ ነው። ኤናውን ኢዝ ኤ ታይፕ ኦፍ ወርድ ዛት ሪፕሬዘንትስ ኤ ፐርሰን አይዲያ thing or place okay ሰውን ሐሳብን ነገርን እንዲሁም ቦታን የሚወክል ቃል ስም ይባላል ነው የሚለን Okay example bed፣ stone፣ man፣ water፣ singer፣ teacher፣ beauty እነዚህን በደንብ በማጥናትና የተለያዩ ቃላትን በመውሰድ እነዚህ ቃሎች ከስምንቱ የንግግር ክፍሎች የትኞቹ ናቸው የሚለውን በደንብ በማየት መለማመድ ትችላላችሁ ወደ ሁለተኛው አልፋለሁ ይህንን ቦርድ አጠፋዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ኦራይት ሶ ዘ ሴኮንድ ዋን ሁለተኛው የንግግር ክፍል ምንድን ነው? Part of speech verb። Okay verb ነው። Verb ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? በአማርኛ verb ማለት ግስ ማለት ነው። Okay verb ማለት ግስ ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ verb ደግሞ ምንድን ነው ብለናል? A verb is a type of word. A verb is a type of word. A type of word. Okay, a type of word that describes that describes describes that describes an action an action or a state a state of being a state of being okay እንግሊዝኛ ቋንቋ ውስጥ ድርጊትን የሚገልጽ የንግግር አይነት ምን ተብሎ ይጠራል? Verb ወይም ደግሞ ግስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ድርጊቶችን የሚወክል የንግግር ክፍል ቃል የንግግር የሚወክል ቃል okay ድርጊቶችን ድርጊቶችን የሚወክል የሚወክል የንግግር የንግግር ክፍል ወይም ቃል okay የንግግር ክፍል ወይም ቃል ምን ተብሎ ይጠራል? ግስ ተብሎ ይጠራል። ግስ ይባላል። Okay ይባላል ግስ ተብሎ يترال مالتنا okay let's see an example let's see example which in the example speak okay s p e a k speak listen listen read okay read think think jump jump is okay are have okay this is these are verbs to speak okay መናገር ማለት ነው listen Madamet read ማንበብ think ማሰብ jump መዝለል is verb to be singular verb to be he is ይሄ uh, ነጠላ የአረፍተ ነገሩ subject ወይም ደግሞ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ነጠላ ሲሆን የምንጠቀምበት ነው። በራሱ is የሚለው ቃል በራሱ ትርጉም ለመስጠት ሳይሆን የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ፕሩላር ነው፣ ብዙ ነው ወይም ደግሞ ነጠላ ነው የሚለውን ለማመልከት የሚጠቀም ነው። ተመሳሳይ ናቸው እነዚህ are have okay ወይም state of being ን ደግሞ የሚገልጹ ናቸው። እነዚህን ወደፊት በደንብ በሰፊው በጥልቀት verb ኦችን የ verb አይነቶችን ስንመለከት በደንብ እንዘረዝራቸዋለን። Okay speak መናገር ነው። መናገር ድርጊትን የሚገልጽ ነው። Action ን የሚገልጽ ስለሆነ ይሄኛው verb ነው። ስም ነው እንዴ? አይደለም። Noun ነው እንዴ? አይደለም። ስለዚህ ምንድን ነው? Verb ነው። ምንድን ነው? መናገር ስለሆነ ማለት ነው። ስም ከሆነ ለምሳሌ ስም ነው ቢል አንድ ሰው ይሄ ለምን አልክ? ምንድን ነው ምክንያት ብትለው የሰው ስም ነው እንዴ? speak አይደለም። idea ነው እንዴ? አይደለም። thing ነው እንዴ? አይደለም። place ነው እንዴ? አይደለም። ስለዚህ speak የሚለው verb ነው። verb ደግሞ ድርጊትን የሚገልጽ ነው። ስለዚህ መናገር verb ነው ነው። okay so listen ማዳመጥ። okay ማዳመጥ። okay read ማንበብ። ቲንክ ማሰብ ማሰብ። okay jump መዝለል መዝለል። okay እነዚህ is are have ይሄኛው is እና ይሄኛው are verb to be ነው። ሀቭ እና ሀዝ ደግሞ ሀዝም አለ። ኦኬ ቨርብ ቱ ሀቭ ይባላሉ። እነዚህን በደንብ ወደፊት በሰፊው እንመለከታቸዋለን። state of being ን ወይም time ን አንደኛ time ን ይገልጻሉ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ነጠላና plural መሆናቸውን የሚገልጹ የንግግር ክፍሎች ወይም ደግሞ ቃል ናቸው ማለት ነው። እሺ ሶስተኛ ሶስተኛው የንግግር ክፍል ምን ተብሎ ይጠራል። the third part of speech pronoun okay pronoun p r o n o u n ፕሮናውን ኦኬ pronoun ማለት ምን ማለት ነው? በአማርኛ የስም ወኪል የምንለው ማለት ነው። የስም ወኪል ወይም ስሞችን ወክሎ ቋንቋ ውስጥ ሚና የሚጫወት ማለት ነው። ለምሳሌ a pronoun is ሰብስቲቱት ፎር ናውን A pronoun. A pronoun is a substitute for noun or a substitute. A substitute for noun. For a noun. ፕሮናውን ማለት የስም ወኪል ነው ነው የሚለው ኦኬ ፕሮናውን ማለት ፕሮናውን ማለት የስም ወኪል ነው ወይም ስምን የሚወክል ነው። የስም ወኪል ወይም ስምን የሚወክል ነው። okay? ስምን የሚወክል ነው የሚወክል ነው። okay? እስቲ እነማን ናቸው የሚለውን በ example ለማየት ጥረት እናድርግ። example ኦኬ Example me, okay, I, she, okay, he, okay, him, him, hers, H E R S, hers, it, okay, you, okay, they, ዘም okay እነዚህ በሙሉ pronoun ተብለው ይጠራሉ ለምን ምክንያቱ ደግሞ ስምን የሚወክሉ ስለሆኑ ማለት ነው ይህንን ቦርድ ከማጥፋቴ በፊት እስቲ እነዚህን ለመከለስ ጥረት እናደርግ ሁለተኛ የሁለተኛው part of speech ወይም ደግሞ የንግግር ክፍል ምንድን ነው verb ነው verb ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው ቨርብ ኢዝ ኤ ታይፕ ኦፍ ወርድ ዛት ዲስክራይብስ አን አክሽን ኦር ስቴት ኦፍ ቢንግ okay ድርጊቶችን የሚወክል የንግግር ክፍል ግስ ይባላል ምሳሌ speak፣ listen፣ read፣ okay think፣ jump፣ is፣ are፣ have፣ has እነዚህ በሙሉ ምንድናቸው verb ኦች ናቸው okay ሶስተኛ pronoun ወይም ደግሞ የስም ወኪል የሚባለው ሶስተኛው የንግግር ክፍል ወይም ደግሞ part of speech ነው ምንድን ነው ስምን የሚወክል ነው ፕሮናውን ኢዝ ኤ ሰብስቲቲዩት ፎር ናውን Example, me, I, she, he, him, hers, it, you, they, them እነዚህ ስምን ወክለው ንግግር ውስጥ የሚገቡ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ፊት እየጠለቅን የቋንቋ ህጎችን ስንማር እነዚህን ማወቅ መቻል ይኖርባችኋል ማለት ነው። እሺ አራተኛ አራተኛ አራተኛው የንግግር ክፍል ምንድን ነው? adjective okay። adjective adjective የሚባለው ምንድን ነው? what is an adjective? adjective የስም ገላጭ ማለት ነው። የስ የስም ገላጭ ወይም ደግሞ ስምን የሚገልጥ ነገር የሚገልጥ የሚያጎላ ነገር adjective ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። okay an adjective is an adjective an adjective is a word an adjective is a word that describes that describes that describes a noun that describes a noun አጀክቲቭ ማለት ምን ማለት ነው ይለናል ስሞችን የሚገልጹ ወይም ደግሞ ስሞችን የሚያጎሉ ቃላት እነሱ አጀክቲቮች ይባላሉ ኦኬ ስሞ ስሞችን የሚገልጡ የሚገልጹ ወይም ደግሞ የሚያጎሉ ስሞችን የሚያጎሉ የሚያጎሉ ቃላት እነሱ ምኖች ይባላሉ? adjective ኦች ይባላሉ። እስቲ በምሳሌ እንመልከቱ። example example long ሎንግ ዚስ ኢዝ አን አጀክቲቭ ሾርት this is an adjective okay expensive expensive What if ወደፊት ባረፍተ ነገር ውስጥ ገብተው demi እንደሚመስሉ natural. okay expensive cheap this is an adjective okay expensive cheap short long this is an adjective cold c o l d okay this is an adjective blue this is an adjective hot This is an adjective, okay? Happy. H A P P Y. Happy. This is an adjective. Wise. Okay, this is an adjective. ምን ማለት ነው? ትርጉሞቹን እንመልከታቸው። ሎንግ ማለት ረጅም ማለት ነው። ኦኬ ረጅም ሰው፣ ረጅም ልጅ። for example long long man ብል long is an adjective. Why? Because it qualifies or it describes the noun ማን ስምን የሚገልጹ ኦኬ አን አጀክቲቭ ኢዝ ኤ ወርድ ዛት ዲስክራይብስ የናውን የሚባለው man ምንድን ነው ስም ነው long ምንድን ነው adjective ነው ለምን man የሚለውን ምን አይነት ሰው ስትሉ ረጅም ሰው ስለዚህ ረጅም ብሎ ስለገለጸው ማለት ነው short የሚለው አጭር okay አጭር አጭር ሰው short man okay expensive ውድ ማለት ነው ኦኬ ኤክስፔንሲቭ ካር ፎር ኤግዛምፕል ኤክስፔንሲቭ ካር ሶ That is an adjective cheap, rikash. Okay? Expensive takarani is cheap. Okay? Yod takarani is rikash. So, cheap car, cheap house. Okay? So, that describes or qualifies a noun. Cold. Okay? Kaskaza. Maletno. Kaskaza. Okay? Blue. Samayawi. Samayawi. blue sky okay hot ሙቅ ማለት ነው ወይም ሞቃት የሞቀ hot happy ደስተኛ ደስተኛ ደስተኛ ሴት okay wise ብልህ okay all this words are an adjective እነዚህ ቃላት በሙሉ ምኖች ናቸው adjective ኦች ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው እሺ አምስተኛውን ደግሞ እንመልከት። ዋት ኢዝ ፊቭዝ ዋን? አምስተኛ okay ፊቭዝ ዋን ኢዝ አን አድቨርብ ኦኬ አድቨርብ adverb a d v e ይሄኛው ደግሞ ምን ይባላል? የግስ ገላጭ ይባላል። okay የግስ ገላጭ የግስ ገላጭ ይባላል። ግስን የሚገልጥ ግስን የሚያጎላ እሱ አድቨርብ ይባላል ማለት ነው ኦኬ አን አድቨርብ ኢዝ an adverb an adverb is a word a word that tells that tells when Okay, why, where, okay, something is done. something is done ኦኬ የተለያዩ መጽሐፍቶችን ብታገላብጡ የተለያዩ ዴፊኔሽን ለአድቨርብ ሊሰጡት ይችላሉ። እኛ ግን ዋና ዋና ሀሳቦችን እየተመለከትን ስለሆነ An adverb is a word that tells when ዋይ ዌር ሰምቲንግ ኢዝ ደን የሚለው ይበቃናል ማለት ነው። okay ምን ይላሉ አንዳንዶች? an adverb is a word that describes a verb ይላሉ። እሱም ትክክለኛ definition ነው። እስቲ example እንመልከት። example ግስን የሚገልጥ ወይም ግስን የሚያጎላ ያ ምንድን ነው ብለናል? adverb ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስምን የሚገልጽ ወይም ደግሞ ስምን የሚያጎላ ያኛው adjective ነው እንዳልነው ማለት ነው example for example quickly ኩክሊ ኦኬ ዚስ ኢዝ አን አድቨርብ ሃፕሊ ሃፕሊ ዚስ ኢዝ አን አድቨርብ ኦኬ ኬርፉሊ ዚስ ኢዝ አን አድቨርብ ኦኬ wisely W I S E L Y. Wisely, this is an adverb. Slowly. Slowly, this is an adverb. Often. This is an adverb, okay? Foolishly. F O O L I S H L Y. Foolishly. Okay, wisely የሚለው ተቃራኒ ነው። So these are adverbs quickly. በፍጥነት ማለት ነው። በፍጥነት ሀፕሊ በደስታ በፍጥነት እንዴት መጣ ኩክሊ በፍጥነት ሀፕሊ በደስታ በደስታ okay carefully በጥንቃቄ በጥንቃቄ በጥንቃቄ wisely በብልሃት በብልሃት okay slowly በዝግታ often ሁል ጊዜ ለማለት ነው። ሁል ጊዜ ወይም በዘወትር ዘወትር እንደማለት ነው። okay ሁል ጊዜ በዘወትር ቶሎ ቶሎ እንደማለት ነው። often foolishly ሞኝነት። okay foolish ማለት ሞኝ ማለት ነው። foolishly በሞኝነት okay የሚለውን ትርጓሜ ሊሰጠን ይችላል ማለት ነው። okay ወደ ስድስተኛው ከማለፌ በፊት adjective የሚለውን And ande adverb milon ande and ande nidgamo okay adjective what is an adjective an adjective is a word that describes a noun simochin emiyagolu alat enesu adjective ibalalu amstenya adverb an adverb is a word that tells when why where something is done or an adverb is a word that qualifies or that describes a noun ዛት ዲስክራይብስ ቨርብ ኦኬ ቨርብ ይሄኛው noun ነው ይሄኛው noun ን የሚገልጽ ነው ይሄኛው ደግሞ verb ን የሚገልጽ ነው okay adverb okay adverb ራሱ ስሙ ይነግረናል ግስን ወይም ደግሞ verb ን የሚገልጽ እሱ adverb ይባላል okay ወደ ስድስተኛው እንለፍ ስድስተኛ preposition. ምን ማለት ነው? ቅጥያ Okay. preposition የሚለው ቅጥያ ማለት ነው። ቅጥያ all right so what is a preposition shows how something is related to another word a preposition shows how something is related to another word related to another word another word okay all right example okay in on okay between okay between by okay for above near okay over ዊዝ እነዚህ ፕሪፖዚሽኖች ወይም ቅጥያዎች ይባላሉ። በደንብ በምሳሌ ባረፍተ ነገር ስንመለከታቸው የበለጠ ግልጽ ይሆናሉ። እሺ፣ ሰባተኛ ኮንጃንክሽን ሲኦኤንጄ ዩኤንሲቲአይኦኤን ኮንጃንክሽን ኦኬ። ወይም ምን ይባላል? አያያዥ የሚያያይዙ ማለት ነው። አያያዥ በቃላት መካከል ገብተው ቃላትን የሚያያይዙ ማለት ነው ኦኬ ዋት ኢስ ኮንጃንክሽን ኢስ ወርድ is a word okay that joins that joins words okay phrases phrases closes clauses or sentences okay ይሄ ብቻውን አያያዥ የሚለው ቃል የበለጠ ግልጽ ያደርገዋል። okay ምን ማለት ነው? word that joins words ቃል ነው። ምኖችን ነው የሚያያይዘው? ቃላትን፣ phrase ኦችን ከአረፍተ ነገር አነስ ያለውን okay clause ን ወይም ደግሞ sentence ን clause if clause main clause የሚባሉ ነገሮች አሉ፣ ወደፊት እናያቸዋለን። sentences ወይም ደግሞ አረፍተ ነገሮችን የሚያያይዙ እስቲ ኤግዛምፕል እንመልከት ኤግዛምፕል ኦኬ ኤንድ this is conjunction or አያያዦች ናቸው ኦኬ either or either or because because okay but okay or since ሲንስ ሶ until, ብዙ አሉ። ኦኬ until, before, ቢፎር ኖት ኦንሊ but also, ኖት ኦንሊ በት also, ወደፊት በደንብ በ example እናያቸዋለን። okay? ሰባተኛው የንግግር ክፍል ምን ይባላል? conjunction ይባላል። ስድስተኛው የንግግር ክፍል or part of speech preposition ይባላል። ይሄኛው ቅጥያ ነው። ይሄኛው ደግሞ አያያዥ ነው። ስምንተኛውን የንግግር ክፍል ተመልክተን የዛሬ ትምህርታችንን እናጠናቅቃለን ማለት ነው። okay ስምንተኛ ስምንተኛ የንግግር ክፍል ምን ይባላል? interjection። okay inter inter interjection። okay እነዚህ ብዙ ያልተለመዱ ናቸው። አሁን አዳዲስ እየታተሙ የወጡት መጽሐፎች ላይ ያሉ ምኖችን የሚገልጹ ናቸው? የስሜት ገላጮች ናቸው። okay? ስሜት ስሜት የሚገልጹ የሚገልጹ ወይም የስሜት ገላጦች ኢንተርጀክሽን ኦኬ ጄኢሲቲ e ኢንተርጀክሽን ኢንተርጀክሽን ኦኬ ሶ ኤክስፕረስ ፊሊንግ it express express feeling feeling emotion okay or surprise surprise okay okay so example express feeling ማለት feeling express feeling okay express መግለጽ ማለት ነው okay feeling ስሜት ማለት ነው emotion ስሜት ማለት ነው okay surprise መገረም መደነቅን የሚገልጽ ለምሳሌ bravo okay bravo that is የስሜትን የምንገልጽበት አንዱ ቃል ነው ማለት ነው bravo okay ሁለተኛ ኦ ኦኬ አ ኤ ኤች አሀ አሀ የምንለው ማለት ነው wow የምንለው wow። so this is interjection okay alright እስቲ ለመከለስ ያህል ዛሬ ስንነጋገርበት የነበረው ርዕስ ምን ላይ ትኩረት የሚያደርግ ነበር parts of speech ላይ parts of speech ላይ ትኩረት የሚያደርግ ነበር ስንት part of speech አለ ብለናል ዘጠኝ ማን ነው ስምንት part of speech አለ ብለናል። የመጀመሪያው ምንድን ነው? noun okay። ሁለተኛ ናውን ስም ማለት ነው። verb ሶስተኛ adverb okay። አራተኛ adjective okay። adjective አምስተኛው አንድ ሁለት ሶስት አራት አራተኛው adjective አምስተኛው okay pronoun PRO NOUN pronoun okay ስድስተኛው preposition preposition ሰባተኛ ኮንጃንክሽን ሲኦኤን ጄ U-N-C-T-I-O, okay? ኮንጃንክሽን አያያዝ፣ ኢንተርጀክሽን ኦኬ። እዚህ ጋር ልጻፈው inter interjection okay conjunction interjection okay የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ፕሮናውንሴሽን ይኖራቸዋል okay ይሄ እነዚህ የንግግር ክፍሎች ናቸው። እነዚህ ምሳሌያቸውን እነዚህ definition ኣቸውን ወደኋላ ተመልሳችሁ በደንብ መከለስ ትችላላችሁ። I think uh, ይሄ የ grammar ክፍል ይሄ part of speech ወደፊት ስለ noun ስለ verb ስለ adverb ወይም ስለ ሌሎቹ ለመማር በር ይከፍትልናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ AK Tube የሚል የፌስቡክ page አለ። AK Tube ያንን ኤኬቲዩ ፌስቡክ ላይ search አድርጋችሁ like በማድረግ follow በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። አንዳንድ የሚለቀቁ ማስታወቂያዎችን መከታተል ትችላላችሁ። እንግዲህ እኔ አሁን ትምህርቴን እየጠቀለልኩ ወይም ትምህርቱ መጨረሻ ደረጃ ላይ የዚህ ቪዲዮ ትምህርት መጨረሻ ምዕራፍ ላይ ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ አብሬያችሁ በማጥናት የቆየሁት አብርሃም ነኝ። ይህንን ቪዲዮ ከተመለከታችሁ በኋላ ከወደዳችሁት like አድርጉት። ለሌሎች ደግሞ share በማድረግ በፌስቡክ ላይ በኢንስታግራም ላይ በተለያዩ መንገዶች ለሌሎች share በማድረግ share አድርጉት። ሌሎች ትምህርት የሚፈልጉ የቋንቋ ህጎችን ማወቅ የሚፈልጉ እንግሊዝኛ ቋንቋን በደንብ የሚያውቁ ቢሆንም የቋንቋ ህጎችን ማወቅ የሚፈልጉ ሰዎች ወደ AK Tube channel መግባትና የቋንቋ ህጎችን ከዚህ post የምናደርገውን መከታተል ትችላላችሁ። ጥያቄ ካላችሁ comment ኡ ላይ ጻፉልኝ፣ ለመመለስ እመጣለሁ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ በሚቀጥለው ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ እያንዳንዱ ቀን እያንዳንዱ ፍቃድ እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር እንዲፈቅድና እያንዳንዱን ትምህርት መተን እንድንማርና መተን እንድናጠና ፍቃዱ እንዲሆን በየቀኑ እንጸልይ። ለእኔም ጸልዩልኝ፣ ለእናንተም እጸልያለሁ። በሚቀጥለው ትምህርት እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቀን፣ መልካም ምሽት፣ መልካም ማለዳ ይሁንላችሁ።